Дорогие друзья, дорогие товарищи, поздравляем вас с великим праздником, Днем Победы. Желаем вам счастья и процветания. Большое спасибо ветеранам войны, этим героям, которые отдали жизнь, чтобы у нас было такое голубое небо и чтобы мы жили в мире. Агапиты фили, сими райня мою, вихиляви сикуси, эдостина фина, στο μνημείο του Σοβιετικού στρατιώτη γιορτάζουμε τη μεγάλη μέρα, 75 χρόνια από τη νίκη του Μεγάλου Πολέμου, του Δευτέρου Παγκόσμιου Πολέμου κατά του φασισμού. Σήμερα ο, ως πρόεδρος του Έλληνο-Ευρασιατικού Συνδέσμου μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του Συνδέσμου αποτείουμε φόρο τιμής στους ήρωες και τους βετεράνους του πολέμου που μας δώσανε, που αυτό, αυτα, με αυταπάρνηση δώσαν τη ζωή τους και μας δώσαν αυτό το ωραίο γαλάζιο ουρανό και την ευημερία σε όλο τον κόσμο. Δεν τους ξεχνάμε. Ευχαριστούμε πολύ.